بسم الله الرحمن الرحيم أفلا الخوف وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعلم إلينا إيابهم ثم إن علينا ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم جزاك الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم على حبيبي سپیلنی بیستا پدر ماشاء اللہ ایک ہزار ہزار کرت میں بیا بیاشی زبے بیا بیا زار ما مقرر نشی روحنا یا ہرا سا باندی محبوب شا خبر یا بس لتا जिसमें न इश्का दा हुनर او دا کارستا د کم ترینو گدایانو یا رب نصیب لرا تر وزید محشر یا د د مرسلانو مختار دی د دولت تاج حق خاون کو در پسر او ډیر درود او ډیر سلام دې تل پتاوي د مخلوق دا اندازش مارن بحر یا وسیله د رب نصیب خپل محبوبا وخاطرهم دا خپل پاک رخسار انور او په الكريم دا رب العزة வாழம்மா ஏம்மா கச்கூல் கேர் இந்தத்தாஸ் مستر يستا بمخد محروم استالا مخان شما شان نصیب خیر کثیر زمان کم تر او دا کتاب ستا پا جنت کشی لکلے یہ پا توفیق احسان دا اللہ اکبر دا کتاب ستا پا جنت کشی نکلے توفیق احسان دا اللہ ہو اکبر او دد شکر ہم پخ پل خاون سپار لے اے پا آبروستا سو محمد أمين حقير فقير ذلیلا عفو غبارستا پاک مخا منور امين زار محمد امين حقير فقير ذليل عفو استا پاپاک مخ منور ستا پرات لو بشي محشر پمند خطر محبوبا پراتلو بشی محشر پمنگ خطر محبوبا تچ میدان کی دم ہے شر سل بغر محبوبہ دیدان قیدم ہے شر سل بگر محبوبا ستا پراتلو بشی محشر پمنگ خطر محبوبا تچ میدان کی د محشر شجل بگر محبوبا لاس پنا موالا نبیان پتا دمستا ولار دی ای لاس پنا موالا نبیان پتا دمستا ولار دی دمور سلان در گے بر محبوبا دم سلان دجر گے موت بر محبوبا میدان دم محشر جل بگر محبوبا رب علم پشمار پسماد مبارک بھی درتا دے مبارک بھی درتا عزت و شفاعت چکڑے پسر محبوبہ عزت و شفاعت چکڑے پسر محبوبہ چیدان کے دم سرش جل بگر محبوبہ شاد بخر بر محمد راوے او گستے جبرائیلو میکائیلو می کا تری نشکر محمد راوے کمر بند دربار محمد راگے مکحل عین دنازو والضحا مخاجل وگر محمد راگے او دیا سین دشال یہ سکڑم تاریفوں اللہ خير بشر محمد راگے نیت جران زخم زرنا بجور آگا آڈے زیبا دل بر محمد راگے اور آگا قسمت لگا کوسر محمد راگے نیم مبارک مشا بیا بیا گناہ گارانوں شفاعت نام نامور محمد راگے یا مبارک مبارک مشا بیا بیا گنا یا شفاعت لا نام محمد راگے یا زنی زنی بار جڑی گچے محشر دے محمد امین اختر محمد راغے ستا پرات لو بش محشر پمنگ خطر محبوبا تچ میدان کی دم محشر سے شجل وگر محبوبا ارخم دا ظلپ کی ہزار ہزار پھر دو سلرین اے ہزار ہزار پھر ماش کا نستا کڑے دا خبر محبوبا نستا کڑے دا خبر محبوبہ میدان کی دم حشر شجل وگر محبوبہ او داستانہ تلیکم پورنس دے جنت کے داستان کمتا نسد جنت کے سمر احسان دہا ون کری مکبر محبوبہ سمر احسان دے دہا ونکری مکبر محبوبہ چې میدان کې د محشر شي جلوګر محبوبا د مدینه منورې د کوڅو خورې ماتا ای د مدینه منورې د کوڅو خورې ماتا ستا په مخ ګران تر شاه د بحر بر محبوبا महबूबा मैदान जल बगर महबूबा महबूब मां बांद विया हलंद عصمت کوي پغاړ د کوثر محبوبا چې قسمت کوي پغاړ د کوثر محبوبا چې میدان کې جلوګر شي جلوګر محبوبا ستا په حضور کې شرمنده غم ستال مخا سمر بخت ور محبوبا خاون کرم ستال مخا سمر بخت ور محبوبا تج میدان کے دم محشر سے گر محبوبا درب دلوی علم پشمار صلات سلام شپتا اے سلام سدا لمحہ لمحہ کے تر ابدا پیغمبر محبوبہ لمحہ لمحہ کے تر ابدا پیغمبر محبوبہ تچ میدان کے دم سرس جل بگر محبوبہ ستا پرات لو بشی محشر پمونگا خطر محبوبا چې میدان کی دم محشر ش جلب گر محبوبا خوار او مستر ذلیل عاجز فقیر محمد امین ای خوار او مستر ذلیل حقیر عاجز محمد امین ستا په مخ غواړي دیدن ستا د مخنور محبوبه ستا په مخ غواړي دیدن ستا د مخنور محبوبه ته چې میدان کې د محشر شجر وګر محبوبا ستا پر اترو بش محشر په منګ خطر محبوبا محبوبہ تچ میدان کی دم حشر شجل بگر محبوبہ تچ میدان کی دم حشر شجل بگر محبوبہ